Šiemet Nobelio premija chemijos rytyje atiteko Emanueliai Šarpantie ir Jenniferiai Daudnai už genų redagavimo žirklių vystymą. Šis Nobelis tik per plauką aplenkė Lietuvą. Identiškus tyrimus yra atlikęs ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorius Virginijus Šikšnys. CRISPR-Cas genų redagavimo žirklių išradimas tikra revoliucija mokslo pasaulyje. Metodą galima taikyti įvairiausiose srityse - nuo sunkių paveldimų lygų ir vėžio gydimo iki naujų augalų veislių, atsparių sausrai ir šalčių sukūrimo, globalių maisto problemų sprendimo. Lietuvis Virginijus Šikšnys - vienas žymiausių mokslininkų pasaulyje, sukūrusių ir vystančių šią genų redagavimo technologiją. Įsivaizduokime, kad DNR yra sakinys, o genai šiame sakinyje yra žodžiai. Jeigu žodėje atsiranda klaida, pasikeičia žodžio reikšmė. Jeigu klaida atsiranda gene, pasikeičia geno funkcija ir tai dažnai yra genetinių lygų priežastis. Šitą įrankio pagalba mes tiesiog iškervame neteisingą raidę arba geną ir pakeičiame į teisingų. Tomis žirklėmis pradėjome domėtis labai seniai Tiesa, tai buvo ne tos žirklės, apie kurias dabar eina kalba, bet buvo kitos žirklės. 2007 metus aš pradėjau galvoti, ah, kiek galima tyrinėti tas pačias žirklės. Tų žirklių yra labai įvairių ir tada, reiškia, mano dėmesys nukrypo į tas CRISP, kas antivirusinės bakterijų apsaugos sistemas. Ir taip mes pradėjome tyrinėti tas genų žirklės, apie kurias dabar e, visi tiek daug šneka. Taip kad čia jau yra mažiausiai 15 metų tikriausiai tai tyrimai vyksta. Už šį atradimą prieš dviejus metus Virginijus Šikšnys buvo apdovanotas vienas svarbiausių mokslo pasaulyje – Kavli premija. Tačiau šiemet pranašautas Nobelis Lietuvį aplenkė. Jis atiteko už identiškus genų redagavimo tyrimus prancūzijai bei amerikietai. Ir nors mokslo bendruomenė neslėpė kartėlio, pats profesorius šiuo klausimu lakoniškas. Tai mano pozicija šitoje vietoje yra pakankamai paprasta. Čia yra Nobelio komiteto uh, sprendimas ir, ir, ir, ir tiek. Lietuva maža šalis, tačiau potencialo turi daug. Mūsų mokslininkų pasiekimai garsina ją ne mažiau nei krepšinis. Kaip Lietuva galėtų sustiprėti arba sustiprinti savo pozicijas mokslo, visų pirma, reikėtų neužmiršti investicijų į mokslą. Aš manau, kad Lietuva nebejotinai turi potencialo aukti kaip mokslo lyderis gyvybės moksluose, taip pat lazerių mokslų srityje. Lietuva nėra tokia didelė šalis, kad jin galėtų konkuruoti visose sritise su JAV arba kitomis įsivyščiusiamis šalimis. Bet Lietuva gali konkuruoti tam tikrose sritise, kurie turi tikrai stiprų įdirbį. Ir aš manau, kad būtent į šitas sritis Lietuva galėtų koncentruotis ir pasiekimai Lietuvos mokslo bus įvertinti kada nors.